שהצלחנו להביא ולשכנע נשים אה, ללמוד לתואר ראשון. אני, אני פשוט המומה מגודל ההתלהבות של אנשים, נרשמו mm. בהמוניהם. לדעתי יפתחו קרוב ל-100 אנשים. אני עצמי הולכת ללמוד, אה, אני סבתא לשבעה נכדים, ומרגישה שהתואר הראשון ממש ממש קורה לי שם. אני הולכת לעשות את זה עם הבת שלי הבכורה.